změnit jejich dostupnost pro budoucnost. Wir haben äh, gestern äh, die, unsere Beispielallee besucht, äh, die Kastanienallee zum Jagdschloss Granitz und äh, haben äh, erfahren, dass die ähm, Baumweise äh, untersucht wurde. Und wir haben in diesem Projekt vor, erstmalig diese Untersuchung der Bäume in die Geodatenbank einzubringen, um sie für alle äh, anderen Behörden äh, zur Verfügung zu stellen. My jsme včera viděli tu krásnou kaštanovou alej, naši příkladovou alej v rámci našeho projektu, když jsme se blížili k tomu loveckému zámečku Granic. A tam jste slyšeli, že jednotlivé stromy byly posuzovány, zkoumaný stav. A teď dále v tom projektu se chystáme ta data dát právě k dispozici do geodatabáze, aby byly k dispozici i všem ostatním úřadům, které o to projekt zájem. Wir haben uns eh, dafür entschieden, nicht eine extra Datenbank äh, für die Alleen zu kreieren, sondern die äh, unsere Daten in diese Datenbank, die schon existiert, im Landkreis einzubringen, um äh, sie auch mit anderen Daten verschneiden zu können. Also unsere Alleendaten mit zum Beispiel Katasterdaten äh, zu verschneiden und ähm, sie verfügbar zu machen. Dann. My jsme se rozhodli nevytvářet úplně novou databázi, ale využít již stávající databázi, která patří právě okresu Pomořiny eh, Rujána, eh, tak, aby bylo možné ta data, která tam dodáme, propojit ještě s jinými daty, třeba z katastru a podobně. Aktuell haben wir unsere Daten noch nicht da drin. Das soll in diesem Jahr passieren, weil wir haben äh, die, äh, die Daten der Kassanienallee ja erst im letzten Jahr aufgenommen und im letzten Jahr die praktischen Arbeiten gemacht. Und wir werden praktisch auch die äh, Daten über die Pflegearbeiten an der Allee und über das Monitoring in diese Datenbank einbringen in diesem Jahr. Aktuálně ta data ještě v databázi nejsou uvedená, protože my jsme vlastně skončili s tím praktickým průzkumem teprve na konci loňského roku. A mimo jiné tam chceme také uveřejnit data týkající se péče a monitoringu. und wie das funktionieren kann und äh, wie andere äh, Behörden oder Interessenten äh, zu den Daten Zugang gewinnen, das erklärt die Herr Schillitz. Jakby to mělo fungovat, jakým způsobem se k těm datům dostanou ostatní úřady, případně jiní zájemci, to vám teď právě vysvětlí pan Heinschatz. Ja, schönen guten Tag. Ähm, ich habe ein Problem. Ähm, wir haben keine Dobrý den, vám přeji. Máme dnes jeden další problém, a sice, že nemáme internet k dispozici. Das heißt, ich kann Ihnen nur ähm, Screenshots zeigen von der Anwendung. Ähm, das ist ein bisschen wenig lebendig. Takže já vám to mohu pouze ukázat offline a nebude to tím pádem takové živé. Aber ich hoffe, es wird trotzdem klar, ähm, was ich sagen will. Ale doufám, že přeci jen se vám ujasní, ähm, jak to u nás funguje a to vám bude jasné, co tím chci říct. Ehm, fachlich überhaupt nicht im Thema. Odborně musím říct, že v tom tématu se nevyznám. Sondern ich bin Administrator des Systems. Já jsem vlastně profesí administrátorem toho systému, té databáze. Ähm, Frau Moos hatte gesagt, ähm, dass sie äh, Daten schon in unserer Datenbank hat. Das hätte ich gerne gezeigt, ähm, auch wie man damit arbeitet. Ähm, ich hoffe, dass das so halbwegs rauskommt. Wir gucken uns an. Uvidíme, jak nám to půjde, abych chtěla jsem vám tady ukázat eh, nějaká ta data, jak to funguje, snad se nám to podaří. Okay. Ähm, erstmal zum Landkreis, was ist das? Äh, kann man auch nicht übersetzen. Doch, das ist ja? aber Ähm, in der ähm, Struktur der Bundesrepublik ist der Landkreis dritte Ebene. Možná nejprve k tomu pojmu okres, doslova tedy zemský okres. My na úrovni eh, republiky máme, eh, je, je okres na vlastně třetí úrovni. Landkreis hat ungefähr eine Fläche von 3200 Quadratkilometer. Náš okres eh, má plochu 3200 čtverečních kilometrů přibližně. und 220.000 Einwohner. Das heißt, wir haben ungefähr eine Bevölkerung von 70 Einwohnern pro Quadratkilometer. Hustota populace je tedy přibližně 70 osob na čtvereční kilometr. Das ist für den Norden Deutschlands äh, sehr typisch. Což pro sever Německa je docela typické. Wenn es weniger Einwohner werden, dann ist man auf der Ostsee. Kdyby to bylo ještě méně, tak to už ktoré na Balské môže ähm, Die Aufgaben, die äh, die Verwaltung hat des Landkreises, ähm, hat, man sagt immer, 80 Prozent zu tun mit, ähm, mit Raumbezug. Mit Raumbezug. Ja, den Begriff erkläre ich. Ja, ja. Ähm, Raumbezug bedeutet, ähm, Ich habe eine, eine Karte und ich kann auf die Karte zeigen und sagen, da ist es. Das ist Raumzug. Mhm. A my se teď dostáváme k vysvětlení toho pojmu eh, rámbecu, který ještě asi nám, ještě asi nám ozřejmí více, eh, ale znamená to, že když ukážete eh, nějaký bod na nějaké kartě, takže tam, tam to je, ale myslím, že se nám to ještě ozřejmí více. Nejde to asi úplně tak po, po větách vysvětlit. Also äh, typischerweise Daten des Naturschutzes, des Umweltschutzes. Jedná se o data äh, pro ochranu přírody, äh, naturschutz Umweltschutz. Umweltschutz also ja, nebo ja. obecně data na ochranu životního prostředí. Es sind immer Daten, wo man sagen kann, hier auf der Karte, an der Stelle ist das. To znamená, z 80% v té databázi jsou data, která jsou stažena k nějakému tedy pro, uh, území konkrétnímu. Ähm, meine Aufgabe ähm, ist es, diese Daten dann zu finden. A mým úkolem je tato data najít. Ähm, weil viele Mitarbeiter der Verwaltung haben die nur im Kopf. Protože mnoho äh, pracovníků na správě má ta data pouze v hlavě. Und ich muss diese Daten dann eben in eine digitale Form bringen. Já musím tato data uvést do digitální formy. und äh, das dann in äh, unser System, also sprich in unsere Datenbank einpflegen. A v podstatě uložit eh, do naší ja, das ist ganz gut. Ein bisschen Geschichte. Äh, als ich angefangen habe, 2006, äh, ähm, wurden die Geodaten des Landkreises Ähm, Shapes gesammelt. Das ist ein, ein Format, ein Dateiformat. Mhm. Das ist im Umweltbereich äh, eigentlich ganz ähnlich. Mhm. Mhm. Možná něco k historii. Já jsem začal pracovat eh, na tomto místě v roce 2006. Eh, tehdy ta data Eh, byla uváděna ve formátu SHAPE, to je v, tom, v oblasti ochrany životního prostředí prý běžné, nevím, jestli to znáte, ale v nějakém formátu SHAPE. Mhm. Das dürfte ja einigen auch bekannt sein. to znáte přeci Die mhm. Software, mit der man diese Shapes dann pflegt, mit der man dann fast ist eh, dann ArcView damals gewesen. ArcView, to je software, pomocí něhož ta data jsou zpravována v té databázi, nebo tehdy to byl eh, tento nástroj. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, wenn Sie mit ArcView oder heute ArcGIS arbeiten, diese Unmengen an Shapes, die dann äh, auf dem Rechner herumliegen. Nevím, jestli to znáte, ale tehdy, když se pracovalo s tím ArcView nebo i dnes s tím ArcGIS, tak eh, je tam vlastně velké množství shape, shapeů, se kterými na tom počítači, na té obrazovce musíte pracovat. Wir haben dann die Inhalte dieser Shapes ähm, komplett in eine Datenbank gelesen, ähm, eine sogenannte postgres My jsme obsahy těchto shapeů převedli do takzvaného PostGIS, do takzvané PostGIS databáze. Und wir haben äh, dazu zur Verwaltung dieser Daten ähm, weiterhin ArcView verwendet, aber auch eine eigene Software geschrieben, mit der die Benutzer ähm, Daten erfassen können. jsme k té zprávě dat eh, používali v rámci té PostGIS databáze jednak ArcView, ale také jsme si ještě vypracovali svůj vlastní software, pomocí něhož mohou uživatelé tu databázi zpravovat. 2010, 2010 ArcView V roce 2010 jsme ArcView nahradili ArcVisem. Aber ähm, Wir haben immer nach Alternativen gesucht für ArcGIS, weil die Lizenzkosten relativ hoch sind. Aber wir jsme vždy na k ArcGISu Und haben dann äh, im letzten Jahr äh, ArcGIS abgelöst durch das Programm QGIS. A nakonec jsme se rozhodli nahradit v loňském roce tento systém systémem QGIS. Ähm, QGIS ist eine ähm, freie Software, kostenlose Software, mit der wir alles machen können, was wir mit AGIS vorher gemacht haben. QGIS je bezplatný software, se kterým můžeme dělat všechno, co vlastně potřebujeme v rámci té databáze. Um, das ist eine funktionale Sicht. Toto je uh, tabulka která nám ukazuje, jak eh, to celé funguje. Um, Ich fange mal unten an. Ähm, die Datenbank hier ähm, und diese gestrichelte Linie, diese Wolke, das soll das Internet sein. Die Datenbank steht also im Internet. Dole äh, začnu, tam máme tu vlastní databázi, ten mráček eh, naznačený kolem ní eh, představuje internet. Ähm, die ähm, einzelnen Daten sind dort in Tabellen organisiert. data jsou té databázi organizovány v tabulkách. Und äh, jedes, jede Tabelle hat im Grunde einen Datenherrn, so nennen wir das. A každá tabulka má svého, řekněme, správce. Ähm, dieser Datenherr ist für die Pflege seiner Daten verantwortlich. Tedy je za údržbu jeho dat. Und ist der Einzige, der diese Daten also auch ändern darf. je to také jediný člověk, který skutečně tato data v té eh, konkrétní tabulce může měnit. Das passiert hier in der Mitte ähm, um, mit dieser Software, die ich dann nachher auch zeige, uh, äh, KVB. A to se děje vlastně tady uprostřed, směrem nahoru pomocí KVB map. Eh, KVB mapu, já vám to později vysvětlím. Der um, Zugriff auf die Datenbank äh, eh, erfolgt SQL. Přístup k té databáze, k té databázi je přes SQL. Und ehm, man kann als Benutzer ehm, die Daten sehen, auf die man ein Recht hat. Je možné v té databázi se podívat na ta data, ke kterým má ten daný uživatel práva. Das heißt, der Benutzer hat nie die Möglichkeit, alle Daten zu sehen, die auf der Daten Wie das funktioniert, erkläre ich gleich. Ja, to funguje detailně, vám za chvilku vysvětlím. Ehm, die Benutzer, achso, die Benutzer können dann auch, ähm, außer beim Sehen der Daten, können auch die Daten ausdrucken oder auch exportieren. Uživatelé mohou ta data nejenom uh, nahlížet, ale mohou je také exportovat anebo tisknout. Für ganz spezielle Aufgaben, die der Landkreis hat, äh, haben wir dann diese GIS-Arbeitsplätze noch, was früher ARC-GIS war und jetzt QGIS ist. Tak tam máme ještě to speciální GIS pracoviště u nás na, na, na okrese. Das sind vor allem Aufgaben, äh, die äh, in Richtung Analyse der Daten gehen. Ale tam pracují lidé, kteří většinou provádějí analýzu těch das sind immer ähm, Planungen, die der Landkreis macht im Umweltbereich oder im Baubereich. Also, und dafür machen wir Analysen. Analýzy provádíme z toho důvodu, že provádíme potom na jejich základě plánování v oblasti ochrany životního prostředí nebo v oblasti výstavby a podobně. Für Präsentationen ähm, werden darüber hinaus auch hochwertige kartografische Produkte verlangt. Také se po nás požadují kartografické výstupy na různé prezentace. Und das äh, passiert hier ebenfalls in diesem Haus. Ähm, dort kann man also hochwertige Karten produzieren. To znamená, že přes tento levý nástroj, přes ten GIS vlastně můžeme eh, produkovat i tyto kartografické plány a různé výstupy. Der eh, Kommunikation zwischen der Datenbank und dem Kugels äh, funktioniert einmal Shapes. Die Daten man kann also Shapes erzeugen. Ta komunikace vlastní databáze a toho QGIS probíhá na základě shapeů. Ale auch von QGIS aus ist es möglich, Shapes wieder in die Datenbank zu lesen. Ale e, nejenom směrem nahoru, ty shapey je možné opět načíst zase i v té databázi. Takže i obou směrem. QGIS hat äh, die Möglichkeit, und das ist auch ein Vorteil gegenüber AGIS, direkt über SQL mit der Datenbank äh, zu arbeiten. A QGIS má také možnost přímo pomocí SQL pracovat s tou databází. Die, äh, der dritte Bereich, der dritte Bereich, das sind Ingenieurbüros, ähm, öffentliche Einrichtungen, Behörden, Ähm, die ebenfalls Daten aus der Datenbank sehen wollen. Tak tou třetí částí tam patří různé inženýrské kanceláře, eh, veřejnost nebo úřady, kteří chtějí pracovat také s tou databází. Aber auch oft ähm, die Daten benötigen für eigene Analyse. A často ta data potřebují pro vlastní analýzy. Ähm, diese, wie soll man sagen, diese Nutzer, ja, ähm, haben oft eigene GIS-Software. Tito uživatelé často mývají vlastní GIS-Software. Und äh, wir sind in der Lage, aus der Datenbank jetzt äh, verschiedene Formate abzugeben, wie Shape oder KML. A my jsme schopni z té databáze dát k dispozici data v různých formátech, v shapech nebo v, ve formě KML. Oder wir können auch die Daten als sogenannte Dienste anbieten, WMS, WFS. A nebo můžeme ta data nabídnout také v formě služeb VTVMS nebo VFS? Die Vorteile einer Datenbank gegenüber dem klassischen äh, Speichern in Shapes. Nyní bych vám rád osvětlil výhody takové databáze ve srovnání s klasickými způsoby, jako jsou třeba ty shapey. Das Chaos hört no, sofort Jednak se ukončí okamžitě chaos. Ehm, das ist wirklich der, der allergrößte Vorteil, äh, dass man von allen Daten noch einen einzigen Zustand hat, nämlich den aktuellen. A sice to je opravdu ta největší výhoda, že my máme vždycky jakoby aktuální uh, data, která potřebujeme a komunita ostatní je schopné tedy vybrat ta aktuální data? Um, äh, eine Datenbank können beliebig viele Nutzer gleichzeitig zugreifen. K databázi mohou zároveň být připojeni uh, uživatelé, uh, mnoho uživatelů, než jeden, v podstatě neomezený počet. Wobei ich die Kontrolle darüber habe, was jeder einzelne Benutzer sehen kann, also nicht a přesto mám kontrolu nad tím, eh, co jaký konkrétní uživatel může nahlížet, co, co si může vyhledat a co, co už ne. Das bezieht sich sowohl auf ganze Datenbestände als auch auf einzelne ähm, Inhalte. A to se týká těch dat jako takových, anebo i obsahů, která jsou zatím jednotlivými daty uloženy. Ein ganz großer Vorteil der Haltung in einer Datenbank und der Bereitstellung über das Internet ist, äh, dass die Daten jederzeit verfügbar sind. Další výhodou takové databáze je, že přes eh, internet ta data jsou k dispozici kdykoliv. Derjenige, der Daten will, muss also nicht warten, bis derjenige, der die Daten hat, aus dem Urlaub zurückkommt. To znamená, že člověk, který ta data potřebuje, nemusí čekat zrovna, až se uh, správce um, eh, toho, těch dat třeba vrátí dovolené. Sondern er kann die Daten wirklich jederzeit bekommen, auch wenn es sein muss, Samstagnacht oder Ale může je dostat kdykoliv a když chce, tak třeba v sobotu ve tři ráno. Ähm, ich bin nicht mehr an das Shape-Format gebunden. Už nejsme vázáni na ten formát Shape. Sondern ich kann den äh, Nutzer oder demjenigen, der Daten sehen will, die Daten in dem Format geben, äh, das er benötigt. a můžeme dát k dispozici data uživatelům v takovém formátu, jak, v jakém je oni potřebují. Und äh, dann ein Punkt noch, den ich in Klammern geschrieben habe. Ähm, ich habe keine Kosten für Software. A ještě napsal jsem to tady do závorky, nemám žádné náklady na software. Das ist natürlich immer anders, aber wir haben uns vollständig für äh, freie Software entschieden. Samozřejmě, že to může být i jiné, ale my konkrétně jsme se rozhodli pro používání bezplatných softwarů. Und äh, das wenige Geld, äh, das ich zur Verfügung habe, kann ich also komplett in die Sicherheit der Daten stecken. A ty prostředky finanční, které mám k dispozici, tak mohu äh, využít vlastně všechny na bezpečnost těch dat. Die, Soft Pardon, na zabezpečení dat. Die Software Um, KVW, die ähm, wir hier im Land entwickelt haben, mhm. ähm, ist eine freie Software. Třeba i ten software, který my jsme tady vyvinuli, ten KVW Map. Und wird von uns äh, laufend immer weiterentwickelt. Tak i ten je bezplatný a my ho neustále dále vyvíjíme. Zwar immer ähm, auf Grundlage der ähm, Anforderungen, die die Benutzer selber stellen. vždy na základě požadavků, které nám přichází od uživatelů. Also nicht irgendwo eine, eine fertige Software gekauft, die hoffentlich alles liefert, was wir haben wollen, sondern wir haben das, was wir brauchen, selber entwickelt. To znamená, že my jsme si nekoupili hotový software, o kterém můžeme doufat, že nám poskytne to, co, si, to, co potřebujeme, ale my jsme si ho vlastně vyvinuli a můžeme ho i upravovat podle toho, jak chceme. ein ganz kleines bisschen Technik. Technik. Ähm, wie funktioniert der Zugriff, oder nein, wie soll nein, das ist falsch. Ähm, wie kommen die Daten von der Datenbank zum Benutzer? Der Benutzer selber hat gar keine Software auf seinem Rechner. Řekněme, že uživatel na svém počítači nemá žádný software nainstalovaný. Alles, was er hat, ist ein Browser. Všechno, co má, je prohlížeč. Ähm, mit dem er sich dann mit der Datenbank äh, verbindet. Äh, äh, pomocí něhož se spojí s databází. Zwischen der Datenbank und dem Benutzer steht aber noch die Software, die Anwendung KVW. Ne? Ale mezi uživatelem a tou databází ještě stojí ten náš software, ten KVW Map. Und diese Software ähm, funktioniert wie, wie, wie, wie mehrere Filter. který v podstatě funguje jako, řekněme, více filtrů za sebou. Kein Benutzer hat Zugriff auf alle Daten aus Archiven. Kromě mě nemá žádný uživatel přístup ke všem datům. Ähm, jede Tabelle in der Datenbank äh, wird abgefragt durch die Definition eines Layers. Každá tabulka se eh, získá pomocí eh, zadefinování eh, vrstvy. Und ähm, auf diese Definition werden dann bestimmte Rechte gesetzt äh, zum Lesen der Daten oder zum Editieren. A ke každé takové definici vrstvy se pojí určitá práva, buď čtení dat nebo editování dat. Und äh, je nachdem, welche Rechte nun gesetzt wurden, äh, hat der Benutzer dann auch verschiedene Werkzeuge äh, zur Verfügung zum Exportieren, zum Bearbeiten, zum Drucken. Mhm. A také podle toho, jaká práva patří k té dané vrstvě, tak podle toho má ten uživatel potom možnost eh, s těmi daty pracovat v tom smyslu, že buď může třeba exportovat, nebo přepracovávat, anebo také tisknout diese Definition der Layer und die Rechte der Nutzer sind natürlich immer an die Aufgabe gebunden, die ein Nutzer hat. Každý uživatel má vlastně nějaký, řekněme, úkol nebo nějakou úlohu a právě k takovéto dané úloze se vážou ta práva, která ten uživatel dostane a také daná definice vrstvy. Deswegen äh, sind Nutzer, die die gleiche Aufgabe haben, ähm, alle in jetzt wird es schwierig. <laughs> Äh, diese Nutzer sind in, in, sogenannten Stellen organisiert. Das sind Nutzergruppen. Ja. To äh, znamená, že uživatelé, kteří mají stejnou, řekněme, úlohu, e, jsou uskupeni do jedné konkrétní skupiny uživatelů, které můžeme říct, že je to nějaká jakoby, stanice nebo skupina. Ja. Das ist der Begriff Stelle, ist bei uns ganz zentral und Vy jako uživatel musíte mít nějaký účet. Wenn Sie dieses Account haben und sich eingeloggt haben in das Ziel, dann sieht das so aus wie hier A pokud, jste, pokud takový účet máte a dostanete se do té databáze, tak uvidíte takový, takovouto obrazovku. Centrálně ist natürlich immer die Karte in der Mitte. je samozřejmě vždycky mapa. Auf der rechten Seite ähm, sind analysiert die einzelnen Themen, das heißt die Layer aus, äh, oder die Tabellen aus der Datenbank, wenn man so will. Und auf der linken Seite sind dann bestimmte Funktionalitäten, ähm, die dann ermöglichen, mit den Daten zu arbeiten. na levé straně jsou vždycky nějaké funkce, které nám umožňují s těmi daty pracovat. Man kann also nach Daten suchen, man kann ähm, wenn man das Recht hat, neue Daten erfassen, man kann Daten bearbeiten oder eben auch zum Beispiel wieder exportieren in verschiedene Formate. Můžeme ta data si najít, vyhledat, eh, můžeme je zpracovat, pokud k tomu máme právo, eh, exportovat, importovat. Dieser Benutzer hat ähm, relativ viele Daten zur Verfügung. Man sieht also auf der rechten Seite eine ganze Menge Gruppen. Ja. Ty ochotní. Vpravo vidíme docela hodně těch témat, to znamená, tento konkrétní uživatel má docela hodně práv. Und dieser Nutzer ist in einer Stelle, also in einer Nutzergruppe, die ähm, steht hier oben, äh, Insular Voja ist. Wir können uns also vorstellen, dass das Fokus ist. Pani Annette. Ja. Ähm, in der Karte sichtbar ist jetzt ein Luftbild. Tam mapa nám ukazuje letecký snímek. Und diese grünen Änder, Würmer, ähm, das sind die äh, Alleen, die Frau Groß erfasst hat. A zeleně jsou zde vyznačeny aleje, které paní Gross um, tam zaznamenala, nebo které ona eviduje. Okay, was kann Frau Groß jetzt mit diesen Daten machen? Sie hat sie zum einen schon mal erfasst. Tak a co eh, tedy paní Gross s těmi daty může udělat? Jednak ona je sama vytvořila. Sie kann sie natürlich sehen. Může je samozřejmě vidět. Und sie kann sie mit anderen Daten überlagern. Das ist ja, was Frau Groß auch schon in der Einführung sagt. A může je i spojovat nebo propojovat s jinými daty. Das wollte ich eigentlich am Bildschirm zeigen. Äh, das geht jetzt nicht. Also Hier sind noch mehr Themen, die man dann anschalten kann. To jsem vám právě chtěl ukázat na tom internetu, to znamená, my si můžeme ještě k této obrazovce připojit jiná témata, se kterými se tato obrazovka propojí. Ähm, Třeba si tam můžeme nechat zobrazit äh, hranice äh, daných pozemků. Oder äh, auch andere Daten aus dem Umweltbereich oder aus dem Naturbereich. nebo jiná data z oblasti životního prostředí nebo ochrany přírody. Das heißt, der Benutzer kann seine Karte, seinen Inhalt immer dynamisch selber zusammenstellen. To znamená, každý uživatel může tu svou mapu dynamicky si měnit podle toho, co potřebuje. Ähm, man kann so einen, äh, so einen Abschnitt einer Allee äh, abfragen. Je možné se také vyhledat určitý úsek ale je. Und äh, diese Abfrage liefert dann ein Ergebnis, was dann so in dieser Form erscheint. A pak nám vyjede takovýto výsledek eh, dat k, té, eh, dané, k tomu danému úseku. Da dieser Benutzer äh, Editierrechte hat. Tento uživatel má možnost editovat data. Ähm, hat er die Möglichkeit, also hier wirklich alles auch zu bearbeiten und zu ändern und zu löschen. A eh, Wie man sieht, er kann auch Bilder äh, hochladen, die dann zu diesem Weg gehören. Může si také stáhnout obrázky, fotografie k tomu danému úseku. Ähm, der Benutzer, Frau Groß, äh, hat hier auch das Recht, die Daten zu editieren, was die Geometrie angeht. Äh, A net může data editovat i co se týče äh, geometrických dat. das muss ich aber nicht umsetzen. Und der Benutzer hat an dieser Stelle auch das Recht, ganz neue Daten zu erfassen, Hier zum Beispiel diese Allee, ich glaube, das ist aber keine, die habe ich gemacht. může eh, i vytvářet nová data eh, geometrická, to znamená zaznamená tam třeba tuto linii, kterou ale ona neudělala, to jsem udělala, já myslím, že to není žádná ale, ale vlastně to jenom jako na ukázku pro nás. Und der Benutzer hat in dieser Stelle ähm, auch das Recht, die Daten zu exportieren. Tento uživatel má možnost ta data i exportovat. Ähm, Kann, ich habe hier mal meine selbst erzeugte Allee exportiert. Ähm, und habe hier die Möglichkeit, zum einen inhaltlich noch einzugrenzen, welche Informationen ich äh, überhaupt exportieren will. Můžu ještě omezit dokonce, které, která data obsahově chci přímo k ní exportovat. Und ich kann die Exportformate, oder ich kann ein Exportformat auswählen. také mohu zvolit eh, konkrétní formát exportu. Ehm, und ich habe noch die Möglichkeit, in verschiedene Koordinatenreferenzsysteme zu exportieren. Také mám možnost eh, exportovat ta data do různých systémů souřadnicových. Das muss reichen. Ähm, ein zweiter Punkt. Dostaneme se k druhému uživateli. Ja, das ist eine gute. Ja. Ein zweiter Nutzer lockt sich ein in das System. Hat aber ganz andere äh, Rechte von mir bekommen, ist in einer ganz anderen Nutzergruppe. Mhm. Avšak v tomto případě se nachází v jiné skupině, to znamená, že má také jiná práva. Ähm, die Oberfläche sieht natürlich wieder ähnlich aus. Eh, Aber wir sehen schon, dass der Nutzer auf der rechten Seite wesentlich weniger Themen zu Avšak ten rozdíl je v tom pravém sloupci, kde vidíme, že se mu ukazuje mnohem menší nabídka. Eines dieser Themen ist zufällig, sind zufällig die Alleen von Fokus. Mhm. Avšak náhodou jedno z těch témat, které on může zobrazit, jsou ale je paní Krosové. In dem Moment, ich habe ja vorhin gezeigt, das habe ich nicht wirklich gezeigt. <laughs> Já das... jsem ich už předtím ukazoval, i když možná jsem to úplně vlastně neukázal. <laughs> Ähm, der Benutzer an der ersten Stelle hat die Möglichkeit, die Daten zu verändern in der Geometrie. Mhm učitel z první skupiny měl možnost měnit eh, tu geometrii eh, dat. Und dieser Benutzer sieht in dem Moment, wo er auf die Daten guckt, diese Änderung. A ten druhý uživatel, který se v této chvíli na data podívá, tam vidí již tu proměnu. Das heißt, dieser Benutzer muss überhaupt keinen Aufwand betreiben, um aktuelle Daten zu bekommen. A tím pádem tedy ten druhý uživatel vůbec nemusí uh, si vyžádat, aby viděl ta aktuální data, on je tu zkrátka má ale já ja genau auf dieselbe Tabelle in der Datenbank schaut. Protože on se dívá do téže tabulky dat. Dieser Benutzer hat allerdings von mir auch nicht ähm, alle Inhalte zur Verfügung bekommen. Man sieht das hier in der Abfrage, dass wesentlich weniger Informationen geliefert wird. Tento druhý uživatel také ode mě nedostal práva na to, aby mohl vidět veškeré informace. Když to porovnáme s tou předchozí tabulkou, tak vidíte, že jich má mnohem méně k dispozici. Und dieser Benutzer hat jetzt, das sieht man aber schlecht, hier ist sonst noch ein Button. Mhm. Ähm, dieser Benutzer hat kein Editierrecht, er kann Geotrin nicht bearbeiten. Mhm. Tam do toho místa, jak jsem právě ukazovala, tak tam je ještě eh, tlačítko, kterým by normálně mohl ta data editovat, avšak v tomto případě to nebylo aktivní. Já aktuální vrstvu, vlastně aktuální stav po změnění do używatel zadał nowe data? Wenn ich den aktuellen Zustand sehe und sofort danach, wenn der erste Nutzer die Daten geholt hat. viem si pozrieť históriu, kedy on menil tie dáta napríklad a vrátiť sa čo o mesiac alebo niekoľko rokov dozadu. Also kann ich die Geschichte der Änderungen anschauen und zum Beispiel in der Zeit und einen Monat in die Vergangenheit schauen? Gibt es diese Möglichkeit? Eine sehr gute Frage. Ja und nein. Veľmi dobrá otázka, áno i ne. <laughs> ähm, die Datenbank ist grundsätzlich so organisiert, dass es immer nur einen Zustand gibt, nämlich den aktuellen Zustand. Když ta eh, databáze je Wenn ich also etwas ändere, mhm. ist der vorherige Zustand ist gelöscht. Čili, jakmile něco změním, tak v podstatě ten předchozí stav se vymaže. Neustále se to aktualizuje a přenáší do toho současného. A existuje tam něco jako poznámkový bod, kdy by ten editor věděl udávat nějaké významné změny eh, v rámci času? Da gibt es dazu eine Funktion für die Editoren, damit sie dort die Änderungen zum Beispiel auflisten können oder einfach entscheiden, was verändert wurde? Das war jetzt erstmal das Nein. Bohužel ne. Jetzt kommt das Ja. A teď eh, to bylo, to bylo to ne, ovšem dostaneme se i k určitému ano na vaší otázku, eh, určité pozitivní zprávě. Man kann die Datenbank so organisieren, dass sie auch ähm, sagen, untergegangene, also gelöschte Zustände oder geänderte Zustände speichert. Mhm. Eh, lze totiž ta data editovat také tak, že se nám uloží, že si rozhodneme, že sami se rozhodneme, že chceme uložit ten předchozí stav. Oder bei bestimmten Themen ähm, ist es äh, von Vorteil, ähm, einen, ein Datum einzusetzen. Mhm. Ja, wenn die Daten einmal jährlich erzeugt werden, mhm. dann haben wir ebenfalls historische Stellen. Mhm. A u některých změn je také možné zadat datum, kdy ta změna byla provedena. Například, když se provádí jednou za rok, tak nám vlastně potom může vzniknout určitá paměť těch dat za minulé ročníky. Děkuji. um, ähm, ein dritter Benutzer. Mhm. Ale Ein dritter Benutzer um, ähm, sieht auch wieder die Alleen, das ist jetzt mal nur, ohne Hintergrundbild, nur die mhm. Alleen. Mhm. Tento třetí uživatel vidí už jenom aleje, aniž by viděl to pozadí, tu mapu zatím. Dieser Benutzer sieht natürlich die Änderung der Benutzer gemacht hat, der das Recht zu meditieren. Mhm. I on ovšem ty změny, které udělal předchozí uživatel, který na to měl práva, ty změny provádět. Und dieser Nutzer, den habe ich so eingerichtet, dass er wieder ganz andere Inhalte sieht als mhm. der zweite. Mhm. A vidí zase úplně jiné údaje než ten uživatel číslo dvě. Um, und diese Möglichkeit, Benutzern Rechte zu gewähren, tato možnost zaručit jednotlivým uživatelům jejich konkrétní práva. Die ähm, wirklich nicht nur auf die äh, Inhalte des Datensatzes mhm. aus, sondern auch zum Beispiel auf die Möglichkeiten des Exports. Mhm. Se neomezuje pouze na to, co oni mohou vidět, ale také na možnosti exportu, k čemu mají různá práva, co se exportu týče. Dieser Bund hat also zum Beispiel als, als Beispiel äh, nur die Möglichkeit, die Daten in das äh, sogenannte CSV-Format zu mhm. exportieren. Takže například tento konkrétní uživatel může data exportovat v CSV formátu. Ja, dieses Format äh, ist äh, in der Lage, äh, wie sagt man, man, kann es in Excel öffnen. Mhm. To znamená, že to takový formát, který můžeme otevřít například v programu Excel. Ehm, ich hoffe, das hat Ihnen so natürlich jetzt etwas trocken gezeigt, ehm, wie so eine Datenbank funktioniert und wie die Eh, verschiedenen Zugriffe darauf organisiert mhm. Já doufám, že jste získali eh, alespoň základní představu o tom, jak taková databáze funguje. By to možná bylo uh, trošku takovou suchou, nezáživnou formou, ale můžete si představit tedy, jakým způsobem k tomu mohou uživatelé získat přístup. Ja, Děkuji vám za pozornost.